الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات بجدني علما ورزقني فهمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا واعدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Amma Ba'ad Para pemirsa, para mitra Pengajian Banyu Gir'on Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, hasadid, para tokoh, para sepoh. Lakong timin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyugiri On. Kira kita bersama ngaturin kenceran Fatihah. Kita aturkan kehidupan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 Cakap cakap cakap kenalan kenalan murid murid san san pentan guru saja orang yang sekebaya fokus dapatan guru saja orang yang sedap tolong orang yang sabar dapatan guru sangat orang yang kebagusan kau ibu tan guru saja orang yang sedap sul kalau bantan guru saja. segala fokus dapatkan oleh setuju-setuju umat Islam laki maupun bini Al-Mantar setuju ni sepuluh ratus satu sana. Ya Bapak Tuhan, Rabbana Belaka, Kau pernah. Selamat dari seksan Allah. Allah. Keturunan ahli syarkas tengki. Iridan Allah dengan depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafadipan para ulama, para awliya, para syuhada, para sulihin, para guru, para bangsa Pan malam antar kalaban kaya ingin barokah barokah pan saya kesebut malam antar petang gulis tajah serang aku atau petang gulis teja keluarga petang gulis tajah, santer santer petang gulis tajah jemaah petang gulis tajah orang yang satu basur kalaban petang tajah. teja Sangatoran kehancuran kebagusan kau hui petan gulis teja menurut yang saya kebaik fokus dah petang gulis tajah. Moga-moga senantiasa mendapatkan keridaan serang pengampunan di daripada Allah SWT. Al-Mata senantiasa mendapatkan kelampaan serang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, maunah, inayah, kifayah, riayah, bigoyah, himayah, epon Allah. Berwater keinginnya barokah-barokah pun pengajian, barokah-barokah pun bulan Ramadan, barokah-barokah pun pasaan. Barokahnya para ulama, barokahna para aulia, barokahna para syuhada, barokahna para solihin, barokahna para guru para bangsa sepuh. Mantara pernah nak tambah barokah umrah, barokah ilmu nah. Barokah tanah, barokah rezeki nah. Barokah aban, barokah anak kota nah. Barokah keluarga nah, barokah santri-santri nah. Barokah jamaah nah, barokah jamiah nah. Mantara kena tambah taufik sirah hidayah pun Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan pun pada tuan Allah. Ya, pernah kecemperan, kecemperan, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan tunya akhirat. Ngomong kaya bayalan kesasaan, kesasaan, kesempekan, kesempekan, keserbekan, keserbekan, keselakuan, keselakuan. keselakuan. Eh, Menteri Perkuat Majerah Watang Kalaman Kempang Ibrahim tak pun tukang aku yang watang Ibrahim tu dah lewat pautang bawah watang lah. Pemukul Ibrahim jumpa rezeki lah. Oleh rezeki saya halal saya barokah Muka-muka Ibrahim husnul khatimah Ibrahim lancang umur lama tak kalah benda ke Nabi Allah Lancang umur eh, Ibrahim menjunjung tinggi agama Allah Ibrahim sehat beres selamat aman dicocokkan dari musibah daripada dari bencana dari malapetaka. petaka Selamat dari petenah-petenah, selamat dari kedolim, dari sedolim, dari tengkin orang yang saya tengkih, terlepas orang yang saya terlepas, orang yang saya lanyalah, ganggu, orang saya ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelin ate, kotor ate, petang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, mahatena ate. Mahat, mahat, mahat. antara perena kuat iman kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di ngudi dalam pan-lampan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rezeki perjuangan-perjuangannya pun para ulama. Bermata di jalan di sebab di perantara aku kuat Islam dan umat Islam, jajan Islam dan umat Islam, mendang Islam dan umat Islam.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 Karena nyopre dan Allah. Nyopre rahmat epon Allah. Maka orang yang tanpa lang oleh kefokusan si agung dan oleh ridho epon pangeran. وليس من القيام هذه المجالس والسمرات التي تكون على الشاي والقدس وغيبة المسلم وشتمه وسبه tak termasuk di ngudiin malam. Mana bi orang kento namun apol kompol apol kompol ngintangin ngintangin benih kangkui kepekusen. Hmm. Kenapa boleh si sikun ngintangin-ngintangin agiba orang Islam. misalnya orang Islam. Tetapi si kata kia mulai Cikgu malam Dik ngudin malam Kalau solat mau Quran Ritan-ritan mudakar ilmu. Lebih-lebih menabi tafakur fi makhlukatillah. Kermikir yang eh, dalam makhluk epon eh, Allah senanju aki atas kekuasaan epon eh, Allah. Saya bisa mengingat dekajunan epon Allah, bisa nyokoren dekajunan epon Allah. Asokor kelaban lesan, asokor kelaban hati, asokor kelaban anggota badan. Ini kabar lona jaga malam. Ada parlo nama Nabi namun jaga malam tapi tak guna aki kangkui kapal kusen. Nengoklah tak hidung apa-apa. tak kun lah telat. Tak sampai tak purpose. Seja ke. Elum waktu malam. Parloi korangin. Kelakuan-kelakuan sekurang manfaat. การคุยคุณอาคีเชมันพระอดกรังอินมันบิชาตุนดากัดก็สมารนะบุลันรมฎอนสิบิอาศักดิ์คุณเงินตังเงินเหมือนสกัดจัตุร์ jika bisa pending dekat sama ada nak. Bulan Ramadan pula mengikir pada waktu. Atau kekimban semacam. Jika lah. banyak menyanyiakan waktu. Menganggur waktu. Sehingga orang bagus menyambut bulan Ramadan. Ramadan. Karena seakan-akan bulan Ramadan gento tak ada keistimewaan nakun kecuali keistimewaan apu keben sahur. Ben pasat tok. Selebih dari kak dinto namun Eka buat pengangguran-pengangguran Karena dalam bulan Ramadan gento Bisa mungkin setiap malam gento mungkin setiap je angkui tempat ke Lailatul Qadar selebih fokus etem pengben sei bubulan. Epu Minika ramih kelaban malaikat-malaikat setoron dari atas langit. Saya komando sarang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. ومن قامها وسأل الله فيها شيئا غفر له واستجاب دعوته وقربه إليه وفاز بصادق حبه sepada tu sana sampai tenin duan apa semak de kajunan epon Allah e paringin keuntungan kalau ben e kecintain Allah Subhanahu wa taala تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون pengkeng dari Lampung-Lampung eh. Apa pengkeng dari kata edungan ni? Eh? Tak nalpek dah kata edungan ni. Eh. Karena doa dah eh. ke pangeran ni. Merasa takut. Dek keseksana pangeran ni ben arsetro ngoleh kecintaan dari pangeran arsetro kangkui oleh keridaan pangeran tero dega kelampuan-kelampuan Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun Benapa saya ada cekiaki sengkok dekat orang-orang gini. Diinfakkan. Tak kuni taruh meloloh. Berdebai keluar. Lah. Diinfakkan. Orang ni kita oning punten. Dek kesenangan-kesenangan saya samaraki sarang ajunan ikon Allah Subhanahu wa taala seekor baya berlesen atas amal-amal epon. Fala ta'alamu nafsum ma ukhufiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Orang ini kita oning kuntan. Dia kesenangan-kesenangan si tetilap-tilap nama yang disamarkan serang ajunan epon Allah dekat kabul-kabul Eh. Siapa kat label rezeki atas kelakuan-kelakuan bagus. Maka kita tetap usaha akui meraih kemenangan, meraih kesuksesan, mendapatkan apa-apa yang disamarkan, yang masih dirahasiakan sarang ajunan epon Allah berlesen berlesen kepekusan atas kelakuan kelakuan kepekusan. Para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam-malam bulan Ramadan meramaikan masjid kalaban adikir dek Allah, kalaban asolat, kalaban maus Al Quran. Alhamdulillah. Mana bisa makin cukup laki bed tegak ada tau amal tau. Orang yang sengaram yaki masjid di malam-malam bulan Ramadan. Diramaikan kalaban zikir dek Allah. Diramaikan kalaban selawat dek kanjik Nabi. Diramaikan kalaban maus Al-Quran. Maka sahabat-sahabat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam malam-malam bulan Ramadan secara meyaki dari ke masjid maka masjid ni kagerung geruang akan tia geruang tawon nyarwan lahum bidzalika kadawiyun kadawiyin nahli ageruang pada ban geruangnya arwan semaus quran sadikir dak Allah inki si asolawat inki si asolat wa tarahum ruk'an wa sujadan yabtaguna min Allahil fadla wa ridwan kia sujud ni ruku selain dari solat selain dari mus al Quran benda dikir ke Allah Karena nyopreh kelampuan pun Allah nyopreh keridhaan pun Allah wa kana ba'duhum al Quran sebagian dari sahabat kita mengatakan al Quran fi lailatin idum semalam hatam semalam hatam ketibian kerana taat dan keajunan di puan Allah subhanahu wa ta'ala kerana kebiasaan aku akhirat kerana nyopre rahmat di puan Allah subhanahu wa ta'ala berada di antaranya seminta tolong kalau ben tampar ben tongkat keangkui bisa cek malam keangkui bisa diingodiin malam sampun ada pak dek kemasa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Pi Sayyidina Umar orang-orang sahabat-sahabat kita pekompol dengan telum epon Ubay bin Ka'ab. Kangkui asalat ya tarawih. Di ngudiin. Lelampan epon. Baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Di ngudiin lelampan-lelampan epon Nabi akhir zaman. Di ya, waktu ki Odin baginda Nabi Kanjing Nabi kan itu adalah karena solat sunnah berjemaah bersama para sahabat-sahabat baginda Nabi. Dan masjid Nabawi ke dari para sahabat-sahabat baginda Nabi. Namun kanjing Nabi kak dintoh tak pernah rosakin neng di eh, dalam masjid terus. karena takwa efarduaki. Ketika anjing Nabi namun ke telah malam ni ke saya solat berjamaah ni masjid sebab membahas solat yang terus takwa efarduaki ketika difardukan fayajazu anhad du'afa bagian orang-orang siapa-apa sedikit pah tak mampu sehingga lakon Bayar wajib baki. Benar muni wajib baki ni ka? Sajan banyak nilainya di sisi Allah. Bisa petong polo kali ni sunnah satu fardu. Namun, munta elakunin lah ni ka pasti disiksa. Ni serda orang-orang yang tak mampu dekian. Nisir nak kau orang Malaysia tak mampu ke aku ya solat solat tarawih. Bah umpamana wajib asolat berjamaah pen malam solat sunnah akati tarawihan. Wajib dua kini kan pasti tidak usah. Keng munilaku ni lah karena lebih untung mumpa sampai wajib berki cuma takut mi tak mampu ya fardu berki ben Allah misalnya ni ke bakun tadi tu usah orang-orang sekenceng asolat sunnah malam, sunnah tarawih, sunnah witir, sunnah sunat salat tasbih. Ramyaki masjid, kalaban mausan mausan alquran antumul ladin alladin yaqulullahu fikum innakum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wa fil ashari hum yastaghfirun innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun sangkuna orang-orang jadi orang-orang yang saya akan beri perkus sekonik tedung e waktu malam e waktu sahur minta sepora ke Allah mista tangis minta sepora ke Allah malam antar kita juga bisa niru sama so ada orang yang saya tabuin innahum kanu qabla dhalika muhsinin قليلا من الليل ما يهجؤون Jadi sekolah ni tidur, ya waktu malam tak apa te te dungan akhidin ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin orang-orang yang setakwa dan kajunan epon Allah jadi sehingga oleh dek kapan apa sih parengaki sarang pangeran dekat orang-orang yang setakwa tersebut. Dan orang-orang jadi sebelum atingkel lakalah baik fokus waktu nak kena dengan tunnya. Innal muttaqina fi jannati wa ayun. Orang-orang yang bertakwa dekat Allah. badan di dalam taman-taman surga badan yang e eh, somper somper aing fi jannati wa ayun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin Orang-orang jadi ngalak dekat apa separing aki ben bangiran? Orang-orang saya bertakwa jadi Ya waktu lagi itunya lakar lak kebaya bagus. Kanu qalilam minal layli ma yahja'un. Sekoni sekali tedung ya waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ben eh, dalam akhir malam ya waktu sahur atau nang akhir malam orang-orang yang bertakwa, orang mutakin mutakin jadi minta sapora da ka pangiran. Maka tak kena teng kita kentuh dalam bulan Ramadan harus betul-betul kita manfaatkan jangan malah disia-siakan. Mana bini pesantren-pesantren sampai epafrai waktu bulan Ramadan. Kang kuing ngisen masjid-masjid. Kang kuing ngisen selama-selama aku mempraktekaki oleh ilmu ne. Kang kui aku bayi suasana mausan mausan alquran Quran neng kampung kampung sampai apa bulan Ramadan. Mak lain dan kampung-kampung kat dintuh bisa sampai agerung. Kelabuan mausan-mausan Al-Quran mendikir dek kajunan pun Allah akan di masa sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun akhir-akhir ka intoh geruang gerung geruang maus Al-Quran anyanyi. -anya. Beni muka Al-Quran. Muka HP. Al-Quran apa tak sekali. Jadi begitu ia col dek ke lapangannya. Santri-santri panikah pah jen merosot. Ibadahnya tak pada menki ipontuk ternyata. Ses diharapkan sebelumnya keangkui bisa akebai suasana-suasana kebaikan di kampung-kampung halamannya masing-masing ternyata banyak setak sesuai dengan harapan para ulama para kiai elate eh, waktu ni pun duk elate eh, berjemaah eh teng dapat ke bengkona ambu salat berjemaah elate eh, mos al-Quran ambu gi ya elate tafakur ambu gi ya. Ya, waktu malam biasa solat berjemaah, solat sunnah, solat malam ambu ya. Tapi jen ngurangin kefokusan. Padahal bulan suci, bulan Ramadan yang diharapkan lebih meningkatkan pengamalan-pengamalan terhadap ilmu-ilmu nah malah pas terbalik pas istirahat kok bulan dah sebulan eh setahun ada yang kok kegiatan-kegiatan terus tetapi kok setiap istirahat niat apa itu keler niat istirahat mulai kia peduk berusaha niat boleh kok bulan antara ajar kelenjar tar bertamasha. Ni ada ke leh? Tiba-tiba ni niat ke angkui meningkatkan amal ibadah. Saya keiparingin keutamaan-keutamaan para cuma mencetak aku ni. Fajuddu ya ibadallah fi ta'atillahi wa la tukhassiru maka apa-apa ceng tibin kapi wahai hamba-hamba Allah Ta'ala. Lama ta'ad dah Allah Ta'ala cik sampai enteng. Wadukurullah qiyama wa qu'udan. Wa ala junubikum. Wa fi malakuti Allahi tafakkaru. Bernadi dikira ti bin kapi dek ke Allah. Eh, dalam keadaan ceng manceng toju dikira terus. Dung tedungan dikira terus. Tasbih terus. Sambi terus. Tasbih nah. Tak jecer. Sehingga tetap ingat dek ke Allah. Eh, waktu nama mancing toju tedung. Dung tedungan. tak jejer dari tasbih. Selepas dari kini kah? Mikir-mikir. Dek ke kekuasaan epon Allah, kekeratonan epon Allah. Wa idza du'aitum ila al-khayr falabbu Menteri raya cek tibin kapi dek ke kapal kusen inki langsung merespon. Anda ya cek dek kapal kusen kapal kusen. Wabadiru wala takunu minal ladina qina lahum la ilaha illallah. Istakbaru wa wallaw ala adbarihim nufura. Jadi orang-orang seketika emosaki la ilaha illallah malah sombong. Emosaki la ilaha illallah malah mungkor. Emosaki la ilaha illallah malah buruk. Istagbaru wa wallau ala adbarihim nufura. Artinya tak nerima. Masaki la ilaha illallah malah benih sejen kuat iman. Sejen sombong. Mungkor. Ben buruh. Walam yastaghfiru ben tak bisa minta sabur. Maksudnya orang yang ketika yang masaki la ilaha illallah jen kuat iman. Sebab iman kak dintau bisa apa kuat. Bisa direfresh disegarkan kembali ke laban maus la ilaha illallah jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah nyar nganyar nati bin kapi dek ke iman nati bin kapi kalaban maus la ilaha illallah وصوموا نهار رمضان وقوموا لياليه واتلوا كتاب الله وتدبروا di samping kita menikah puasa yang dalam area bulan Ramadan e waktu malam kita panik di ngodiin malam kalaban salat kalaban doa kalaban zikir kalaban maus maus Al-Quran tambahin pola sambil tadabbur kermikir dari kekandungan-kandungan Al-Quran. Wala yagurannakum alladina tahawanu Kita jangan terbujuk dari orang-orang yang sejat enteng ke agama. terbujuk. Justru kita sekutu membujuk mereka mereka orang-orang sejat lakar kalau pain dek ke mana, ke angkui bisa ingat Bani malah orang sebiasa tadarus Al-Quran pahnero'in manan tapi orang sain main sejat lakar tidak parlon, enggak disak bisa kita pengaruhi. Aku ingat ingin boleh dekat Al-Quran. Kini ia cerin Al-Quran, Malay tinggal tua bisa terus maus. Tengah pon launing Malay macam tibi. Malay tak ngambuaki. orang mausan Al-Quran kita nunjuk aki atas cinta dek keajunan pun Allah Subhanahu wa taala orang panikah nabi oleh surat dari orang yang saya keleburin. Maka surat panikah lakuin eh, baca melolong. Eh baca polek, eh baca polek. Kerana lebur. Kita kata tak perlu apa. Mana di Al-Quran. Kan cek penting mana di Al-Quran. Sebab Al-Quran kak dinto. Cebuna Allah. Jadi keutamaan Al-Quran itu peng ben debu-debu selain pada ben keutamaan Allah ben makhluk. Setiap huruf merupakan setong kebukusan. Setong kebukusan ki etekel sepuluh kali lipat. Alif lam mim misalnya ni kan ki alif setong huruf lam setong huruf mim setong huruf berarti telah bolong pun telok kali sepola. Apa boleh pasangan terus kita amalkan apa esen Al-Quran. Orang semos Al-Quran bernama lagi esen Al-Quran. Orang sepodu an kisahku laku. Bi Allah Ta'ala ijemangin kalau bencemang kehormatan setera melebihin teran an are Jabuna Sayyidina Mu'ad bin Anas mengqara Al-Qur'an wa amila bima fihi albasa walidahu ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah ضوءه أحسن min ضوء الشمس في بيوت الدنيا orang mos Al-Quran di anak mos Al-Quran ngama laki da ka isen Al-Quran maka reng tua dua ku laku ni kai cemangin ben Allah reng tua ni tak nerok camacah dari rumah pula si macah reng tua ni tak nerok camacah Semacam Al-Quran anak saya sehingga malaki anak ah, misalnya ni ke bapa dan ibu tetap oleh kehormatan dari Allah ibrin eh, cemang seteran panik lebih indah itu yang benteran arah dan yang itunya Mempasanan di anak dua pada macaan Al-Quran. Napa boleh benih saya kata, maca Al-Quran. Sampai apal ke Al-Quran. Derem untung orang sepo. Makanya cara setobuk di anak. Di anak anan kunteti dan gadang selagi. Sian di anak boleh. Setetia orang sebetul-betul ngamalaki dekat ke mana Allah. Umpaman di anak ampun lah nak penyaman lagi. Ampunlah mari keluarga. Mandi anak boleh pernikah. Cetak anak pernikah. Setiap orang-orang si ahli Al-Quran. Cetak anak pernikah. Menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Cetak anak pernikah selebur dek ke akhirat. Mungkin sekelebur ketunjuk ni kita tahu sahaja. tak usah pandai teman, pakun lebur. Lebur. kanak-kanak penikah. Ha, ceri ndak remesi bisa ah, kencang selim sa lebur ngelakonin agama. Ni ke sekorang mungkin ni. Sekekorangan neng e Indonesia neng dunia panikah. Kipanik orang-orang Islam sekencang ajar agama ni. Pasti bisa ngamal ngamalaki dekat agama ni. Nabi umat Islam ampun ajar agama. Ngamal lagi ke agama. Menang Islam. Banyak oleh pertolongan Allah. Mungkin banyak kalah. Yang Islam kalah. Karena apa? Yang kira Islam mati. Banyak cetak uning ke Islam. Cetak ajar Islam. Dan. Pasco na cer tu nyemelol. Siampon la cer tak lagi. Dek remah pas jalan menang Islam ni. Si Islam si bisa aja jeben umat Islam ni. Islam bun umat Islam si bisa kuat. E perceng terus ni ke dek budi ni. E perceng ben orang-orang kafir. Dok rumah Si bisa melarat dengan Islam ni. Mungkin bayi menikah ki karena orang pertolongan mungkin dari Allah. Haji nungke terus selama larat ki ni, nih kan? Selama larat. Se si, kesempatan. Kesempatan sejen dikurangin makin. Si haji usah lakkan sepuluh tahun. Haji pongke boleh, ongke boleh, ongke boleh. Mak tak ada pertolongan ni mak tak benih sejen kempang ni. Mak sejen melarat ala ku ibadah. Tekalan di pesen, banyak pesen. Terus haji pun tahun, tak bisa. Ki karena faktornya nikah. Rang Islam tibi ni kecet banyak tak ajar akam. Tak oning napa si tetia cerja nak akam ni tak oning. Sehingga Rang Islam senau sampun lah andi kekuasaan keangkui ngator tapi beni ngator dak remes bisa sejen kempang ngelakonin agama benih nyata dak masih sejen ta ada eh, kemaksiatan sesejen banyak ka perkusen tak yator ketika di tempat tebasana yang mana tak oning ga ke mana tak lebur pun tanda ga ke mana abela agama tak lebur cetak anak-anak kita panik ahlul Quran anak-anak kita akan tercetak kanku orang-orang ahli agama. Napa ahli agama ni kan? kian andi ilmu bisa ngamalaki ilmu ni. Mos Al-Quran 100 ayat. Eh, dalam setong malam. Nika bi Allah Ta'ala e catatan orang nikah ibadah semalam. 100 100 ayat seratus ayat. manabi sorat, apa? Sorat Ahkaf misalnya pun itu 35 ayat tambahin boleh. Surat Muhammad 30 belu ayat. Ditambahin surat Al-Fatah. Sangat ayat. Lebat ni kawan lebih pun lebih dari seratus ayat pun. Ini kepada bahasa ibadah semalam pun. Pada bahasa ibadah semalam. Nabi surat kahfi, ni kampunlah sepuluh ayat kali saya. Surat kahfi. Kisah pada bahasa ibadah semalam penting pun. Alhamdulillah, banyak di antara cakap-cakap cakap si aku boi kumpulan bulan Ramadan, sebulan Ramadan, mau surat kahfi. Satu sepuluh ayat. Gen kan seratus ayat saus. Ini kamu lakukan kutibalahu kunutu laylatin. Mangkor'ah bimi'ati ayatin fi laylatin kutibalahu kunutu laylatin orang semos Al-Quran 100 ayat ben malam. Maka dicatat sebagai orang yang beribadah dalam semalam suntuk. Allah ja'alna minhum. Mangkora qara fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Orang yang tinggal maus e dalam setong malam 100 ayat. Maka orang yang tak eh dicatat sebagai orang-orang selopah. Tak termasuk orang-orang selopah dekat Allah. Mumpah sampai orang ni kata darus sampai hatam. Maka tengah lah hatam. Anika benih namun aselamatan topak melolok asa Hakikatnya ni keampun lengundang lah malaikat. sebitag ebu malaikat. Aki. Ah, kata maki Al-Quran. Tadarus. Engki nyaman dengan kata tamaki Quran ni kita tadarus mulai dari awal sampai akhir gak sang kicet nur aki makin dekat tadarus hatam terus dekat tapi sing nur aki paling tinggalai jumlah kuno oleh satu ayat satu ayat ya yeah. tak termasuk ke kepi tak termasuk ngata maki Quran ini cuma pendenan itu yang bentak sekali Semerengaki, semerengaki saos, dari ayat-ayat Al-Quran ni ke oleh kenceran kefokusan saya berlipat-lipat ben oleh cahaya ku laku ni tini kiamat ya cerita aki sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu man ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun Wa man tala ayatan min kitabillahi kanat lahu naran yaumal qiyamah. Mun orang sing dingaki, ngidingaki sa ayat pai. Ni kampun la oleh kebagusan yang berlipat-lipat. Mun si macah lebihan boleh. Si macah ni ka sampai oleh cahaya oleh nur ku laku nenengi tina kiamat. Nanti anak-anak kini ajarin anak-anak ajarin Quran maka saya ngajarin wufirahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhir ya sapo ratu san sekada ben sekabudi Neka eh, dalam hadis riwayat At-Tabrani man 'allama ibnan lahul Qur'an nazaran, wufir lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhir sing ngajarin ah, anak ngajarin Al-Qur'an kalau ben ngolatin maka siapa orang tu usan sika adat wan sika budi wa man allamahu iyyahu zahiran fa kullama qarra al ibnu ayatan rafa Allahu biha lil abdi darajatan hatta yantahi ila akhir ma ma'hu min al quran menabi pasanan orang nikah ngajarin anak sampai apal Al-Quran. Apal seayat baik Apal seayat. Maka yang kadra cetering sepo penikah. dan Allah Ta'ala sampai de ke akhir apal nak nak kanak pada ken kak di mak apal nak kanak ken kak di sak cukan terjata orang sepo tetapi setiap apal satu ayat ongke yang ke ki tere cetering sepo apal boleh ongke boleh apal boleh ongke boleh terusan tidak ada ontong eh manabi pasanan putra na penikah sampai apal Quran sa Quran telah pula juz Allahu akbar Allah ja'alna wa auladana wa min ahli al-Quran min hamilil Quran hamil rayatil Islam. Amin ya rabbal alamin. Orang Muslim yang apal Quran, ku laku kak disa, seneku geleber, geleber Islam. Amul jeki baik orang-orang yang apal Quran, amul jeki. Ini ha, kebenar Allah Ta'ala, eh pemul jeki orang ini. Orang yang siamul jeki orang-orang apal Quran. Eh pemul jeki apa ni? Pada remet orang si sejat lakar apal. Cik kun abak ki cetak apal. Tak ngi dengar ki dekanan. Keng kun lah hormat orang apal Quran. Boran kok hormat. Si asal tak apa sah, apa apa sah. Siak asal kun cengocoh pas todus tak cengocoh. Eh pemulja abak manikaban Allah. Allah. Tapi siapa dia? Wa man ahanahu fa laknatullah. Siapa-siapa orang yang menghina dekat orang-orang apal Quran oleh laknat dari Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Matar-matar kepada Allah. Apa-apa yang kita lakukan yang dalam bulan Ramadan, Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. al-qa'im bi huquqillah ma illa farajahullah. Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته انت لها يا الهنا ولكل كرب عظيم فرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر بتمم الخير اللهم يسر لنا لليسرى وجنبنا العسرى اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا وعاضنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واهدنا سبل السلام رب يسر ولا تؤثر بتمم الخير وميسر لنا ولا تؤثر علينا يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك سهل يسير اللهم يسر لنا لليسر وجنبنا العسر اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين والمستمعين جميعا من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين المنعمين الفرحين المسرورين المبشرين المبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بلغ أن خير الفاتحين اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمل القرآن وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات العصمة مع عقله ويسكن في ظل جناه هدايته ويهتدي ببلد أسفار ضوئه ويستصبح بقوة شعلة مصباحه ولا يترجم الهدى من غيره يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sallim wa barik alaihi. Kamu macaran Mat Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Metal es